nebirala bikyaliwo gati ne kanabaawo abaffe ah, kanakatambula katya ŋganda bamukutte yadde akuya olukuŋŋaana jjo era kyetulowooza nti twali tumanyi kampeeni zizzeemu amateeka nyumba ya nabbubi mu afirika <laughs> eroin e, africa is like a cobweb mm. it only traps small insects obuuka obutono mm -hmm. e, eh, kabasi takuba nkuŋŋaana izisemba bule ini rwanda ili mu uganda e, eh, dota wako nalipo kuwesta kutesa takuwa nkungana ee eh, eh. hmm? zaadi zika izi inga nti asomesa development mkula kulana ee mm. in africa kasoko mkubele ichi yenje amateka nga kakwata That's why people who commit atrocities are arrested after their government has gone. What do you mean okubera change? Anti change mu nyumba ya nabu bichita mbuyisi. Mm. Hey. As long as you were change in Africa, you were cobweb. The laws in Africa are comparable to a cobweb, which it traps only small insects, mosquitoes. Kati kwa kubera change, umetekateka hmm. kuwata ko. Mhm. Mm african leaders o government react ngomu kubakwatiddwako nebavayo eh, nti luzige bamukubyanebakubye bameka howmany mm, people mm. you realize this in africa when a prominent person has died that's an african way of doing things temwadya society nemugizimbira ku feudalism feudalism kitegeeza some people live a better and higher life mm. nti abekampala mubaviire muntebe batoole abekampala basuzeewo bebakumye omulambo so sosiety yamuwe muti omwagizimba nti mugizimbira ku feudalism omulangira omumbejja owekitiibwa omukungu fe tuli bakopi nze siri mukopi nga toli mulangira kyokulaba abafalansa bagenda ne bagamba nti if am not a prince nga toli mulangira whats the equivalent of a prince gentleman eh. equivalent yomulangira is a gentlemangentleman ah, ye muntu kubanga baali balowooza bwosoma puleto puleto yali agamba puleto yazali mu myaka bisatu mu ataano bc kale kikuwunyisa nti naka akatabo bc ogwo gwali mwaka gwabagezi berere i don't know why kuba nekisanzo akatabo kayakawandika bc the art of war 350 bc puleto ye yali alowooza ye yali mulangira nalowooza nti naye ebibuga bino bino birwaki birwanagana lwaki bitta abantu mm. why I, why do we have interstates? kakati puleto naga nti mm, mm, butasoma education singa bano baali bayigirize bano nga bakulidde mu mpya z'abaami mu bisaakaate mu mbiri ne babeera trained tebaalise bantu bwoba soma political philosopher olina okuanalyzinga situation ye what motivated him mm -hmm. I write my books what motivates me gwenza kubanga ofunyamu wechikumotivatinga accidental benefits kakati mm. puleto naga nti a king must be a wise man a philosopher king surrounded by a council of wise men kabaka oba omukulembeze mm. ayina okuba omugezi philosopher ngaali surrounded ne parliament oba bawe bamugezi abagezi that was pleto bino ebyokuga nti erevo ababaka ba palamenti babeere ne erevo abaki wano tebaba nakintu kyonna biki ebi byonna polotenic ti element yokuba mu pleto gyoyinza okugyamu nti why is it that the nigerian army whenever he takes power is not destructive like amin's army their knowledge comes in babera kuda lwabantu eh, why in uganda do you see the mafias using illiterates bakozesa bayivu bamafiabadblack bazari gundi balaba ina diguli mafia bamkozesa balamu kati ffe tubitukwatiramu i hered one of the most influential jobs to speak on behalf of the president for 14 years did i commit any crime i know the future era tobalabako the westerners you cannot see them they have properly insulated themselves oyinza okuba gwe otanabalaba nkubulira tobalaba ku sin of crime abategeevu gwelowooza nti mubanyankole mubawesana temusobola kuvaamu wasiza ne kakoza mutale the control bamukontrolinga hmm. theyno the future northerners babonabona nnyo batwalako okuwandiika mu magye lode nekomawo nga nkalu mu northern uganda under this government nga bapeyinza ekimala agayaye era fe abagezi tebatukozesa nononono if you want to be darling of the mafias gwebeera nga tewasoma nebakuwaana nebagula tiimu zaabwe nebakolaki vuma ku bobi wayini kolaki lwaki bo tebabikola they know the repercussions. You farm. Hey. So, eh, eh, eh, a law in Africa is like a cobweb. It only traps smaller insects. But a law in Europe and America and other advanced countries is like a blind, a blind kid. It doesn't know its parents. Eteka tidimanyi yalikuwa. Ah, ah, ebungeza wali umuseja nga bamuita Lord Yacha. Lodi Acha nga musajja wa maanyi nnyo nga yagwa ekibiina kuba conservative party cent kakati mm. abagenza okucakala ne malaaya nebamukuba ekifaananyi abamawulire nebamuteekamu eina mukwano gwe neyegana nti sinabeerayo sinabeerayo nebagenda mukooti nebamuwa damages half a million pounds damages nezibalimu okgabana ne mukwano gwe lodi acha bamukuba mukukomera Rudy H was put inside. A law in Europe and America, highly developed countries, is a blind kid. Never know about Colaban. A technical terrorism, Sajam Mitanga, Kena Pojoko, Yalikola. Ba! The Bamasibiram terrorism, go to the terrorism, Yazakat. Umuganda Chagamba, no Jerry Muganda, who never went to school. Yabagamba, Joti Gamagua. bwe baba eh. kufubutula joda eh. eh. but when you are in politics politics like a flog in ekidiba bwe kibeera wansi w'amazzi tegetegeera nti gakendeera mwabayitawo mumutegeera nti kituuka ekisera nekikala tinekiddukamu thats politics you cannot understand nti otunulidde enyonyi ngaezo mu asia mulimu abantu ebikumi bisatu muatano erina ne kalina noga nti fenna batutonda okufa olunaku lumu neetikka tuleera neziteekamu mm. boxiga nti kanit mm. crash mm, so mulimu ebintu nga bwobibeeramu e bwe muba munoonya omwana ne mukyalawo dasit donono yo nti waliwo abakazi abafa nga bazaala ebyo tekijja eh. oka singa abakazi balowoozanga kubafa nga bazaala twalizaaliddwa abwa katonda yakola mumayindi y'omuntu nti abantu batono nnyo abeefumiitiriza nti what am going to do tukita meditation emani like means okukesawo mwenda kakati mmwe bino byonna you are suffering because you don't understand the mafia in fact all the troubles you see kulonda covid 19 yani byonna completely irrelevant siye bikuru no you are only treating symptoms ensanja bavujira amafuta a ah, a ah. ojikute kone bikola byenyanya ensanjaba bwe kiwundu kyekyagirirese <laughs> bwetajjanjaba kiwundu <laughs> tevaawo <laughs> ani yanze mubuliza munda ani yokimanyi kyobuliza munda ani yakitegeeza nti ekyenda kyo kiwanvu okusinga olubutolwo era bwe bakusala aniya bayinza nokusala emirundi yena bakizayo buzeri nekitererawo nebasibawo tulina tekinologi asalako ekyenda nkirondulire popo jonipo gwe bateeka mu pulasitika era ngaalya mukyere gwokka ndikusala ekyenda ani yenze mubuliza munda ani yabamubiza munda ekizimba ebizimba bikubulire munda oba nkyabize waggulu ajajja ah, kibulirize munda kale sebo <laughs> ekizimba kiina wekyafudde batekake mundo <laughs> so simplistic way of looking at things kyekibatawanya nti mafiya yayonoona wano neewamba buli muntu yenna intelekicyozi baani bonna baani bonna era nze mbabuulira ive already written nti akalulu kano mujja kukakola nga bwemukaagala but I'm, I'm predicting a chaos ebyo byonna temuyina nabagamba nti mafi yakozesa ekintu kyetuyita deception hmm. nalonza nti bakola kino nga bakola kino mm. mafia ekozesa ekintu kyetuyita reverse psychology reverse psychology means i dope you into doing something thinking that you are benefiting from it when the enemy is benefiting from it reverse psychology olina okuba nga oli mugezi nnyo highly intelligent to, to understand reverse psychology expert wa reverse psychology wano museveni asobola okukuleeteraasobola okukuleetera bonna basome besiinaga nti bonna bakone naye nga talina solution kati omuzadde abadde talina mwana we agenda kusoma atamanyi nabye basoma ye oyinza omugamba nti abana ye okusoma kitegeeza mwana kuva waka n'agenda mu ssomero <laughs> kakati kosobola okudifiitinga museveni kanyudifiit ah, museveni anti abaana abagenze anti erivasa ikolo bagenze kusomero omuzadde kyayagala kyayagala kakati ya tibu mwumita po naba kone it does not avatari somye it, it, it, it, it does not matter bichibi ya asumi Aha. na ya avude waka ya avude waka mm -hmm. kakati gwe aye ruza ah, au not ye ruza uh, ulia winnings hey. Eh, Museme na hati geranti international trend katieri kuchi the factors that influence inter, inter, international eh, eh, relations nti terrorism deploy soldiers to Somalia nganda naganti mjasa wa Uganda file Somalia nsali mkoko are you in line with the international trend or not ani agwa yeye agwa kagugwa hmm, chita chita ga alazobu obaseru ganda any country that cannot commit its children for overseas or domestic interests is not a state that's why the command of NATO forces is an American general the standard weapon of NATO is a, a, a, a, an American weapon abazungu bazala omwana omu lwaki bafiira mu iraka where the Americans dying mu Iraq bafanga buli lunaku nga battayo omu omwaka mulamba eyali defense secretary Ramos Ferred yagana tuwongereyo emitwalo kkumi balina omwana ogwo they know the importance of america being a super power they know the importance of america being a, an international policeman they know the importance of their dollar nti iran kasi yatandika okutunda amafuta nagamba nti ngatunda mu euro bagatekako nati biki banayogana ebatalaba eh. mukalulu kano kakati ffe ekyokubiri ekyokusatu ekisinga obukulu tukiyita trajony trajony horse politics naye temutegeera hmm. otugane oh, nti kyebakosa deception eh. nebakosa reverse psychology kati tugane trajon museveni bamuzanyira ku trajony horse yetya yeah, kajoni hosi jitwakijo kingirira mubyobufuzi tukugamba wano mukatabo kange nakugamba nti the trajony politics of the trajony horse when did i write it authored oh, sunday 17 december 2017 olubiri lwe saateekako kuba nali mu lubiri lwawo gyewatuula eh. kakati nkugamba a story is told of a king who plotted to kill his rival from a neighboring kingdom he ordered his carpenters to engrave a wooden horse in which he put tightly train, highly trained men inside and he donated it to the enemy on the outside this this wooden horse appeared good and harmless. The recipient, king, unknowingly accepted the gift in inverted commas and placed it in his bedroom. Consequently, the soldiers broke through the wooden horse and killed the king while he was in deep slumber. The invading force went on to capture the kingdom. This is how Ugandan mafia operates. When they want to get money, they disguise their moves as if to be trying to solve an existing problem. They even take a time writing in newspapers about an issue only to justify the intervention. Okitegedde? Kabaka munne yamusalira amagezi mm. nawumba nalagira bakapentazi be ne bawumba ekiwumbe mu ndogoyi mm. ne bakimutondera nagamba nti ah, kintu kyenda kusula mu kisenge kozi bataddemu amagye kituyita politics of the trojan horse you look at the gift you look at the policy very well when inside they are inside very attractive bamafiya bwe bakola hmm? ekiwumbe yawumba ehost hmm. embalasi hmm. nagiteekamu abamaje ebyo mhm. mhm. mhm. nabawumbi nebaba bagiramu nebajjamu nga nkutonedde ekirabo kabaka naga nti kintu kiina kuba mukisenge kyange abaana bajja kikwatanga kukinyuma kinyirira tuli bamukwano ddala nakitwala mu kya buluza kiro nga yebase ne bamutta n'obwakabaka ne babuwamba kati bulijjo weegendeze nga nnyo trajony horse kati mu kusooka waŋgambye eh. museveni bamuzanya trajony horse politics hmm. tanamutegeera si mwangu kutegeera kuba babe he believes them nti why is it that today local defense has become a problem Why not yesterday? We have been complaining about the conduct of local defense. Nichi badu, banga wa local defense. Nati kati changes zaachi. Atenga mseveni ya juu wana nyumu kujia. Hey. Bari bajirese mutuwa joni. Kwanza nkuburi ya nawandi kakatako kangi. Ngatuge ndo okulonda. Bile kumina mkaga. Kayukula, jeno kayukula. The Black Smith. Echuma chitia mwesi. Chitia mwesi. Mm. nemba gamba nti abo opposition bali bakoze enteeka teeka besi yali kutusinzi besi yaleta kituita savimbi siole savimbi yagamba tutaddewo okulonda bwe mutalonda nze olutalo luddamu besi gyenagamba no reforms Ch- eh. no election eh. kigwa leero kati kyaggwa kyanca kyamwaka guki you cannot blackmail a state esajja liri ku kyalo kyafu kyafu bwemutampa muwala wakuwasa nkwatya bawala bamwe ku luzi tetukutta busi wikiru yu naye bwogendera ku tajoni hospolitics gwogambye eh. museveni n'ekyokulabe kya rdu kyolese eh. ye yabaereeteraabantu ah, ah. bagandakayigula yakitegeera abaali bategese okukwata tipa z'omusenyu baziiwe mu nguudo son of a, poli a, a, a leading politician yomuchala mamu wa senti na agule moto kenkade mugala jinga tibanti vachitegeera teji mm. usinga yibasi mm. bazo kere mkubo nga kaluwa kalangiriti mm. nga balangide msepeni ya mkubo kuna bari bazi an improvement of Uganda riots kakati mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. kayola sayogerako naye sayogera nnyo nze ikepu edistanceekitabo tewakimuwa ayinzira okuba nga teyakasoma naye nga wakamuwa kakati naye mbagamba nti ekyuma kitya muweesi eblack smith tewali kyuma kirema muweesi wandiri kayigula ddu kayigula yategeera kuba yali mu position emanya nti abalwanyisa museveni babe mm. ne kayihura tebamwagala the moment you see museveni royalist bamukubane bamugjawo kayihura nakubwa nembaga nti abange ebigere bwe babi ebiwunya nojja mu sitookisi ekivundu kigerera mu sitookisi did we change the killing of people olwokuba kayihura yavaawo why did you heap everything on ukayula not the minister of security tumukunde yali police commander yeah. yali police commander why don't you talk about the minister of internal affairs jejo dongo kwize jeno the moment kasagwe boba kimanyi mafi ye kimanyi nti obwongo obwo awote butukawo it would be a concerted effort before i talk to the inspector uh, complain about the inspector general police what about his boss mm. because the minister of security to mukunde controls iso and eso and other inter- security organs they can even investigate yono tuina counter intelligence ekitegeeza kasita bajjamu kayikula ne bamukuba baali bamaze okutagitinga poliisi nti eri mu sente kati ne kayigula naye kyeyakola in my opinion kayigula yategeera nti nsigadde nzekka bano bagala kusula mukama wabwe wadwayiddu kisobutuufu ekibukya kayikula amd himself to the teeth tuyina ba crime preventance milliyoni isatu ngaobasasuzaki <laughs> ne president nagamba nti mbajjeeyo mbayingiriza mu maje oyinza okudya milliyoni isatu ez'abantu nobayingiriza mu maje kenya tecomplaininga te, te, te Tanzania te complaini. Na te complaini ngalwachi. E eh, hey. kuma you planning to attack. Okuli recruiting MNM. E- kwa manyenti amahanga manje ga playing down center zake za security. Ne bagazi te kwa mu education go we organize government not ours. Bainzo ku dia saint. Ne bagama anti gwe saint tuzisiza mu education ne tuzisiza mu kakati billions zishino at the end of the day come you gende mu defense. But you must have a patriotic auditor general you must have a patriotic aigigi eh, nti nabo babeera nammwe nga bakimanyi tino twakikoze for the interest of the state we cannot alert our neighbors nti weare spending money an increase on defense scares other mhm. neighboring countriesyaga nti nyina million sate zebakcoin preventorsye kayigula yali amaze okutraininga abantu why i think nti yamanya nti ni case museven is defeated mm -hmm. I will use this as a leverage mm -hmm. to bargain my security, future security, from an eh, the victors. In your own opinion? Eh, bali Rudawa. Bali but training one college. What was their doctrine? What was their agenda? It was a cult. Yeria Montwoku. Nebaga nemutavani me yaji dumir. Katiba ji yola yu. Muji yola yu agenda yayo. was it an official that security government sat to create uh, crime preventers at the, at the tune of three million yali nteekateeka ya security agencies okusobola okunyweza ebyokwerinda nebayoolayo n'obujozi bwabwe ne babundugula waliwo ekintu wano mu uganda mukiyige special forces begundi eh, special force yakomawo emirundi ebiri ku mulembe gwobote peter otayi bwamala okutegeera nti regula ame erimu muwanga hmm. erimu okero bakola special force basajja bawanvu bateso bayambalanga uniform ndala aba special force ogenda erweru bayitayo bati gyebabeera nkasenge aba special forces babeera kasenge agati special force olwokuba abantu bafa nnyo abaganda mu nkaaga mu mukaaga abasinga okulwa n'olutalo baali beeruweeru 66 baagenda mu lubiri bamunaanika ne bakuba engoma ne batta ente ssatu ne bafumba emiwombo gy'emmere ne badda mu miti waggulu hmm. mu mazivuga obusiru bw'abasajja bobose tebaali tebasobola kubuuza nti nga kabaka mumugjeko ate abe bamunaanika mu lubiri basanyuka bati bano abasajja bajja babalengera mu miti waggulu ne babaga nti batuuse ne badduka gano gatuukira ku mmere 300 special force people bafiira bwerubweru ebamunanika mu lubiri this is what annoyed but nafuula olubiri lwe bamunanika special force gund nga gyebabeera okuva 66 special force bwe yali ayingira mu kampala yali ekuuma ekuumba eva bombo muwanga n'alagira regula army nebatamumuna bata asatu <laughs> kikirwakimba bayise ekyambalo mu kampala muwanga nagaba bakube naga ntwadde tubayita bayekera bafudde na, na bomba you don't know these things when there is a power struggle kakati special force weno eh, gavumenti weyajja kiiza besigye ne dokita semwogerere nebatuula nebagiwera and what, because it was in teso that's why they started the other PA bunda waba yola ni wagenda nevesi jeriko hee luachi bajuwira nanti bajuwira banunga bazi okay. ya pito utai ok eventually iti liu grupu tineko lala PA eteso mm. one of our celebrated generals was commander eh, eh, yali commander wala PA kakati chenko gamba chichi nti okusikira ekintu nga totegedde eyimu yakyo and ideology tosobola kikozesa local defense ebalemeredde they would rather train theirs kubanga olwo balowooza nti okuleetaloyeyikayigula yeeterawo ekintu kye kulaimu preventors emiliyoni meka abo bokka ne bwebalonda ne bakuwa akalulu ati oyagalayo bumeka hmm. nti president kagama agamba nti awangula ne 99 yes do you need a space of a, a police because these are adults bakuwa 99 kakati percent emu esobola okutawanya eggwanga nga bali bonna basupporters bo mhm. eh, kati 3 me enfiga when i sit down to analyze 3 million people nga abaliisaaki yali abaliisaaki bayemaka gaabwe nga baddayo eka baali kibano bayuula buyonzi bayingidde mu magye haw mwayingiza twa john hose im not saying that kaigula had intentions what am saying nti he realized that many people he would rely on were interested in removing mseven as a royalist stood alone namanya nze nsandinze bwomu nfiiridde ku musajja ono era nga bwe bakola bo tebasiima asante yapunda ni mateke okusima kwendogo yekusamba busambi gwe bakolera ekirungi olabe thats why it is strange mwenalem eh, abakoledde ekirungi bakuba mukube isnot museveni isnot epolisi maafu yekuba nekujjawo kakati bwe bavaawo ne batandika okulwanira sente singapo biwaine akuba oluyimba olwo sente mane hmm. si yaluyimba mane mm. all of these things are these are trouble money ne babala tikakati mumanyi ti yeye bajeti ya polisi si nyangu tuyinza kuliira sente let us create a rival group mm. eyina budget so sente tuzirye polisi nebeera relegated manye bintu ebintu ebimu birungi ah, mafiya etuula buli lunaku era aliwo omuntu wange murespectinga nnyo yange nti obutambi bujeewo nemugasi ijja kubujjawo sayamuwakanyiriza oba obutambi bujinge why should people bother about butambi obuli kukundi lwaki mububazalinga kubanga mbamanyi nti once mafia suffers a setback efuuka hambo thats upc when upc is in power the radicals take over When UPC is not in the power, you get you see the gentleman. This is how the mafia operates. Ugwe, watch wagenda mweni BS. Owe yo sent bilioni kumi. Ntimirundi atoni nge down ya lima kutuwa ugera ko. Luwachi eyo eh, kuolo ti wagenda uoli jola gaka tingo butambi buku kuti. Mbu mirundi, e, president ya mpado mwimu mkundi, atimuwa mteka mkate kule mbuwa nkozisi. Midi, I got no rinjo kuto singuli wakajiji webasi. kanonekaga nti eh, simanyi muni ovision mulimu omulimu gwa miliyoni ana emiliyoni eh, ana simanyi tulinawo ekyo noli kugenda okikwata akaveera ugenda oziikola ennyoka amagufu okole nago ngotabuse yes anti nkugambye nti when after humiliating you nti buli muntu gwe bahumiliati nze katolaba nyanzi nyanzi bamuhumiliatinga ne bagaba bamugende bamukebera omutwe stera ee eh, stera nyanzi kati lwaki bamulwanira mukebere ku gundi yange mulimu ekifaananyi kyabeesiike ku birthday party omuwala ali musi muganda wa nyanzi omuwala oyo akolawo kampuni ya security yeti bagiwambadde abasumaali bagundi alishababu yagiwambadde kati nyanzi is important bweyekalakasa bweyekalakasa ogwomusota why do you say that akalu ka 2 21 kagenda kuba mu sooka kati ekyo ekyalokol defense kiri kiriya bwolabanga bukedde ngaakuba ebifaananyi where have these photos emerged ani akuba ebifaananyi ebyo nti buli bwolabireo baliko defense akuba omuntu oteeka mu mawulire mafia i cannot rule out era nze nabagamba nti ababaliko defense tebategedde process thes a time luli president yali ayagala abantu badde mu nyumba dispassing after this passing you change you talk to public relations they already gone there yes mazo kutegera yes naye nga tukyetaaga force abantu bayingire mu nyumba loko defense yali esobola okukola kati ni my opinion eh, era wajuwana wano eh, kugoga nti bakoze omulimu eh, initial stages we needed to save lives we needed to change our lifestyles because for the last 35 years we have been living in uninterrupted peace twali tubyerabidde we needed peace we needed gundi kakati when you look at the local defense nogitunulya kati bweri what went wrong why is it that most of the senior army officers who served under bad armies ha, ha, have contributed a lot to UPDF. Abatagenda kumunsi. Sija kuba mentioning, but they know them. It means the problem was not the uniform. It means the problem was not their heads, the bad commanders. Nifakiti nasoma anga, mulembe kubuti, waliwa katapu kama maji. naye nga ati ko gyotayinza butasoma ya kapitaini namiti eroya highly intelligent katumba omala nemulobanga wano nekivubo tuzaliwa sports what did he do baba lwaki basigalanga mubajejero ngu balakala denyu nti bo bategeera future nti katumba amala asobola aga abakubye olubirirwamu mbere siriimu ate asoma nagannasambuliyo tamanyi nayisisi gobalaba kaba manya isisi bumbuza isisi ajimanyi ndio hizo kubango vukula mbula maji Somalia umusajja na ganti nyonye funye technical problems let us land at Nairobi ba UN ne kuvunji sizao ICC tajimanyi Katumba knows the ICC and who are targeted by ICC Kakati wana wana defense is not their head when did it bayononeka batya abaloko defense ekibaletedde obuzibu is waida waida bayagala covid-19 bamukoleremu sente katandikirawo katono nnyo musawo yokubira mpuliza